Na mtazamaji wa Stein TV, uhali gani tena? Mimi ni Meki Mchane, Mr Ego, ambapo muda huu nakuletea simulizi fupi kuhusiana na muungano huu, ikiwa leo ni tarehe 26 ya mwezi wa nne, basi tuna kumbukizi ya siku ya muungano kati ya taifa la Tanganyika na Zanzibar, tukapata kitu kinachoitwa Tanzania, lakini leo ni miaka 59 toka pale nchi hizi mbili zilipoungana mnamo Aprili ya 26 ya mwaka 1964. Sasa tugusie kwanza kwa ufupi kabla ya muungano tulikuwa tuna mataifa mawili. Taifa la kwanza ni Zanzibar ambayo ni serikali ya mapinduzi hii, ambapo ilipinduliwa serikali ya Sultan mwaka 63 na mapinduzi hayo yaliongozwa na John Okero ambaye alikuwa ni askari huyu ama walimwita Field Marshal ambaye aliingia nchini Zanzibar kwa ajili ya kuwapa mafunzo vijana na kuongoza mapinduzi hayo. Baada ya hapo, Sheikh Abed Aman Karume akakabidhiwa Zanzibar kama serikali mapinduzi na kuiongoza. Sasa huku upande wa Tanganyika, Mwalimu Nyerere yeye ndiye alikuwa kiongozi mkuu wa taifa la Tanganyika, ambapo yeye alikabidhiwa uhuru wake mnamo mwaka 1961 na aliyekuwa gavana wa mwisho wa serikali ya Uingereza hapa nchini Tanganyika kwa wakati huo ambaye alikuwa ni Sir Richard Turnbull. Sasa tugusie kwanza machache. Kitu cha kwanza ambacho nakusogezea kuhusiana na muungano huu ni kwamba ni kitu ambacho kilifanyika kwa siri sana kati ya Mwalimu Nyerere pamoja na Sheikh Abeid Amani Karume, ambapo licha ya kwamba kulikuwa kuna baraza la mawaziri kule la serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, lakini hawakujua mpaka siku hati za muungano zinasainiwa kuaminiwa, ndipo wakaja kujua kwamba bana kuna jambo la muungano. Swala hili lilifanyika kati ya Mwalimu Nyerere lakini na Sheikh Amri abed Karume. Tofauti na hapo ni kwamba kuna watu ambao walitumwa na Mwalimu Nyerere wakaongee naye kwamba haikuanza tu hivi hivi yeye kwenda, alituma wawakilishi makundi mawili. Kundi la kwanza ambalo lilitumwa lilikuwa ni la Bibi Tit na Oscar Kambona, ambapo wenyewe walienda Februari ya mwaka 1964 lakini kwa hapo baadaye Karume aliomba afikirie kwanza, yani lilipoenda kundi la kwanza akasema ngoja nilitafakari swala hili la muungano, baadaye mtarejea. Lakini kundi la pili likaenda la Job rusinde pamoja na Tewa Saidi Tewa, lakini tarehe yao haifahamiki walienda lini, ila hili ndo lilikuwa kundi la pili la, la Mwalimu Nyerere ambao lilitumwa kwa ajili ya kwenda kuongea na Sheikh Abed Aman Karume. Lakini baada ya hapo, mnamo tarehe 26 Februari muungano ama hati za muungano zikasainiwa. Kitu kingine ambacho ni kudokeze kuhusiana na muungano ni kuhusiana na kodi namba hizi ya 255 Isingekuwa swala la mahusiano ni la muungano, basi Zanzibar wenyewe mpaka leo wangetumia namba ya 259 kama kodi namba ama kama namba ya utambulisho wa nchi hiyo, tofauti na hii ambayo tunatumia kama Tanzania ya 255. Hicho ni kingine ambacho nimekusogezea ikiwa leo tunapitia dondoo za muungano. Ukiachana na kodi namba hiyo, lakini pia tuzungumzie jina la Tanzania. Nikwambie tu kwamba jina la Tanzania lilipendekezwa kwamba serikali ilitangaza dau la paundi kumi kwa mtu yoyote atakayebuni jina la kuipatia nchi hii ambayo imeungana, yani Tanganyika na Zanzibar, basi unaambiwa kwamba majina zaidi ya 1534 yalipendekezwa kutoka watu wa mataifa 40 ambapo kila mtu alileta jina lake. Yapo, yapo majina kama Tanzani, Tangibal, yote hayo yalipendekezwa kama majina ambayo yangefaa kutumika kwa nchi iliyoungana, lakini hatimaye Tanzania ndio jina lililopita na mpaka sasa tuna hiki kitu kinachoitwa Tanzania, na aliyependekeza jina hilo akashinda zabuni hiyo ama ubunifu huo wa jina la Tanzania. Tarehe 26 leo miaka 59 iliyopita kulikuwa kuna jambo linaloitwa muungano wa matukio la muungano la kuziunganisha nchi mbili. Muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni muungano ambao umedumu sana kati ya mataifa mengi ambayo yameungana basi hili linaweza ikaa kwenye historia ya, ya mataifa yenye muungano yaliyodumu kwa muda mrefu zaidi. Yapo mengine mengi ya kuzungumzia, lakini kwa leo nimekusogezea hayo tu kupitia hapa Stein TV. Mimi ni ndugu yako hapa, jirani yako Meki Mchane, Mr Igo, ambaye nimekusogezea hayo ikiwa ni siku maalum ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Mpaka wakati mwingine.